はい皆さんこんにちはゆうかチャンネルのゆかとはいはいはい皆さんこんにちはゆうかチャンネルのゆかとすんちゃんですはい私ここで続けたい中で <laughs> あまあもう今年もね今30日なのかなだからあと2日しか余っ2日しか残ってないんですけど 止まってないんだねそうどうでしたかるいちゃんはえー、今年はカーといろいろやったんですね、うん、本当にそうだねそうなんかありすぎて逆に出てこないですけどすごいみんなに感謝する気持ちがもっと大きくてえーうん、こちらのゆかすんチャンネル、うん、まあ 服読して見てくれたいらっしゃいお客さん皆さんはありがとうございますいらっしゃい皆さんこれは強敵だなあの本当によろしくお願いしますあとそうだねまあ一応家族にもありがたいし、うんうん、でも一番感謝する人はやっぱり誰誰ゆかですね <laughs> そうですねありがとうございますすんちゃんは今日今回は一緒にあの日本にはね来れなかったんですけどなのでなの1年の締めくくりをこういう風に動画で撮りたいなと思ってすんちゃんとはビデオチャットで <laughs> こういう風に動画を撮ることにしましたなのでまあいろいろね旅行も行ったしねなう、ね、うんチェジュの中でもいろいろ行ったし面白い動画も撮ったしね ななのでいろいろ皆さんのおかげで経験させてもらっていろんな動画作りができたかなと思いますはい、はい、なので来年もよろしくお願いしますまずは今年1年お世話になりましたました <laughs> うんちゃんの一番印象に残ってる動画はどれ2018年 は床のスピン化粧のあれかな、どれ <laughs> あやっぱり温泉かな温泉の事件 <laughs> あれはねすんちゃんあの事件が起きてから嬉しすぎたのかその面白い事件ができた <laughs> もうねもう20回ぐらい聞いてんのね私はいろんな人に話してるもんねだから ってもいいねそうすんちゃんは嬉しかったみたいです、ね、はいありがとうございます <laughs> じゃあ2019年の目標は2019年の目標は今日は <laughs> えー、っとご覧のスポンサーの提供でお送りしました一応私夏までは頑張って運動して痩せる <laughs> 床のおっぱいをかつああそうあのね最近すんちゃん今1か月ぐらいなるそうもう26日ぐらいだったからそうだよね1か月ぐらいなんかまあ夜に15分ぐらい運動してた <laughs> これは強敵だなでなんかねおっぱいのとこだけ運動しててあおっぱい本当に大きくなってんの最近ねっ すごいんだよねだから2019年のプレゼントはブラジャーにしようかなと思ってるんですけど <laughs> 止まってんのか止まってないのか何すかなんでブラジャーの好きじゃんだって好きじゃねえよ好きじゃんあのまあプレゼントはあのボスのあのヘッドセットが本気かい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 바이바이. <laughs> 안녕. 바이바이.